Aquella confluència que donaven cinquena força a Catalunya va quedar el 20 de desembre, primera força a Catalunya, i de nou el 26 de juny, primera força a Catalunya. Poc abans, a les eleccions municipals del 24 de maig, una candidatura sortida de la ciutadania, una candidatura sortida de l'activisme social, va produir també un fenomen absolutament extraordinari, jo crec que ens acostumem tant als fenòmens extraordinaris que a vegades no els valorem, que és que Barcelona en Comú guanyés les eleccions a la capital de Catalunya i Ada Colau esdevingués l'alcaldessa de la capital de Catalunya. Una miqueta abans, amb unes eleccions europees, el bipartidisme, que les eleccions europees de 2009 havia tret el 81% dels vots, és a dir, gairebé tots els vots presents, es quedava tan sols amb el 49% sonaven les campanes pel bipartidisme que finalment hem vist com, eh, com efectivament moria el 20 de desembre i el 26 de juny. Aquests resultats són absolutament extraordinaris. És a dir, per les persones que, per persones que ocupàvem les places, per persones que aturaven desnonaments, per persones que lluitaven contra les retallades, si el 2011 ens diuen que la capital de Catalunya passarà en mans d'una candidatura del canvi real. Si el 2011 ens diuen que dues eleccions generals de Catalunya les guanyaria una nova candidatura també del canvi real, en aquell moment això ens hauria resultat absolutament increïble. Per tant, malgrat no hem aconseguit tots els objectius, val la pena valorar el que hem aconseguit. I encara probablement hem de parar un moment, saber mirar enrere, saber valorar tot allò que hem aconseguit i també tot allò que no hem aconseguit i per què no ho hem aconseguit, per poder tirar de nou endavant, per poder aconseguir tots aquells objectius que ens hem proposat absolutament sempre. I per fer això hi ha moltes coses clau i probablement durant l'any vinent veurem moltes d'aquestes coses claus que n'hi ha. Però n'hi ha una que és essencial, la construcció d'una nova força política per i de Catalunya. Perquè probablement hem d'entendre, en la construcció d'aquest nou cicle i en construcció d'aquesta nova força política, que en realitat nosaltres no hem vingut, o sigui que nosaltres sorgim d'una nova època històrica. Nosaltres no hem vingut aquí a substituir un espai polític del passat. No hem vingut a ser l'espai 2.0 amb més frescura d'un espai preexistent. No estem aquí ni per, no estem aquí per la nostra millor o pitjor habilitat política, encara que sí pels esforços de milers de persones. Per això, sinó per un canvi que és profund i és un canvi històric, en la mesura que eh, es vol fer pagar la factura de l'especulació, en la mesura que es vol intensificar models de desenvolupament que permetin garantir els grans beneficis a aquests mateixos que han especulat i ens han portat a la crisi, en la mesura que tot això passa, el que fa és imposar-se des d'aquests grans interessos a les decisions democràtiques, a les decisions polítiques de les poblacions. Per tant, aquesta crisi, que és una crisi econòmica, esdevé rapidíssimament una crisi política en la mesura que encara que li diguessin rescats, quan es plantegem els rescats eh, econòmics, no eren sinó segrestos. Segrestos a la capacitat de decidir sobiranament quin destí volien prendre cada una de, de cada una de les societats. En aquest sentit, aquesta ha sigut clarament una crisi de sobirania que és el marc en el qual emergeix el que som. Per això deia, nosaltres no som només un espai polític que sorgeix d'una crisi d'un sistema polític, que també, el que passa és que la crisi d'aquest sistema polític té una lògica en tot això que he dit, i té una lògica també interna en l'esgotament del règim del 78, no som només això. No venim a ser més frescos i més nous, que ho som. Som més frescos i més nous, eh? també val pena <laughs> dir-ho. No venim només a això. No venim només a renovar la política, que també la venim a fer, a renovar, a fer-la més transparent, a fer-la absolutament més clara i més digna eh, de si mateixa. No venim eh, a ocupar un espai polític perquè ha quedat buit Sorgim d'una època i d'un canvi històric que imposa una sèrie de reptes completament nous. Però emergeix un moviment que és clarament un punt d'inflexió. Un punt d'inflexió perquè mostra aquestes noves realitats i pren, eh, en la mesura que es pot prendre un moviment que és plural, que són milions de veus eh, corals actuant juntes, en realitat després d'una consciència històrica com cap altre moviment fins a aquell moment, que és el 15M, que no és ni un moviment social, no és un moviment social clàssic, no hi havia una reivindicació d'una part sectorial, ni és un moviment polític, és un moviment sociopolític, clarament sociopolític, que trenca i que genera una nova agenda de la qual 15M té molts fills i ningú no es pot reclamar hereu del 15M. Per nosaltres, si venim d'algun lloc, és d'allà, en aquest sentit i, per tant, genera una nova realitat. Això també explica per què emergeixen noves propostes polítiques que són poc tradicionals. Noves, forces, noves propostes polítiques que, tot i que viuen i sorgeixen de la confluència de la ciutadania i organitzacions d'esquerres, no s'expressen com l'esquerra tradicional. Perquè en la mesura que el que estem vivint és una sostracció constant de capacitat de decisió de les nostres vides, la nostra resposta, el nostre projecte, el nostre anel, la nostra lluita, és la construcció d'una democràcia política més avançada, una democràcia social i econòmica i cultural molt més avançada. De fet, és a partir d'aquest principi que nosaltres som sobiranistes. De totes les sobiranies que hi ha en joc, que al final es redueixen les sobiranies sobre les nostres vides individuals i col·lectives. És també a partir d'aquest principi que es pot articular un bloc històric del canvi progressista que impliqui a molts diversos sectors socials en una mateixa lluita, la lluita per l'aprofundiment de la democràcia front a l'agressió constant que aquesta capacitat de decisió rep de grans interessos. Ara bé, també en la mesura, primer radicalitat democràtica, per defensar les nostres sobiranies, els nostres drets. Però també en la mesura que l'esgotament, que percebem que hi ha un esgotament sistèmic, són comuns. És a dir, defensem la creació d'evidentment polítiques redistributives, polítiques de justícia social, polítiques de construcció de drets socials i de nous drets socials, però també cerquem la construcció des d'aquest present d'un nou futur, d'una economia del bé comú, d'una potenciació dels vincles socials i econòmics a partir dels principis del bé comú. Una, una economia que desmercantilitzi gran part de les nostres vides i dels nostres drets. Per tant, són comuns com a realitat, ja ho som ara, tothom ens coneix com a comuns, de fet. Són comuns com a realitat, però ho som també com a promesa de futur. I ho som des de la certesa que hem aconseguit grans victòries institucionals i grans victòries electorals però que hi ha una victòria essencial que hem d'aconseguir, que és derrotar l'hegemonia neoliberal que es va fer forta en el nostre país a partir dels 90 i el canvi de segle, i no cal anar gaire lluny, de fet, eh, el primer govern del 2012 de Convergència és un govern que que reivindica com el govern dels Shadow Boys, el govern de cartelar les millors retallades d'Europa, el govern que generava un cercle virtuós, no sé si recordeu allò del cercle virtuós, que ens faria eh, sortir de la crisi amb receptes purament neoliberals. Per tant, front a aquesta hegemonia neoliberal que ha impregnat profundament les nostres societats, hem de construir una nova hegemonia, l'hegemonia dels comuns, que no és una hegemonia política, sinó que és una hegemonia cultural, social i també ha de ser econòmica. Però aquesta Catalunya, per poder afrontar aquests grans reptes, nosaltres creiem que li fa falta un canvi de rumb eh, radical que el posi al nivell dels reptes que tenim sobre la, sobre la taula. Per això mateix també construïm, entre altres coses, aquest nou espai polític. Un espai polític, evidentment, sobiranista, d'esquerres, nacional, que fa seves les tradicions del catalanisme més plebeu, del catalanisme popular, del republicanisme i del l'obrerisme, per articular un nou catalanisme de majories. Els nostres noms de referència haurien de ser, segons el meu parer, la tradició de Terrades, de Pi Margall, de Valentí Mirall, de Gabriel Alomar, de Lluís Companys, de Seguí, de Pairó, de Comorera, de Federica, l'Àngel Rofes, és a dir, tots aquests noms que han construït el fil de l'emancipació social i nacional del nostre país i que té com a matriu, o tindria que tindre per mi, aquest espai polític, tindria que tindre com a matriu el republicanisme més emancipatori. És a dir, eh, aquell republicanisme que té com a credo, i jo ho diré avui de nou perquè ho he dit en altres espais, que la, que la lluita principal és la lluita per la llibertat, la igualtat i la fraternitat, que estem vivint en una nova època en la qual la construcció d'estats-nació com a tal que és viable, és possible, però no ha de fer desaparèixer el debat principal, que el debat principal per nosaltres no és tant com desconnectes, sinó com reconnectes amb un nou món. El debat per nosaltres és com són capaços de vertebrar de forma multiescalar les sobiranies, reconeixent les múltiples sobiranies en joc a partir d'un món que és interdependent que genera fluxos constants de relació i que probablement haurem de treballar en la construcció tant de sobiranies locals, de les sobiranies municipals, com de les sobiranies nacionals catalanes, com de la relació d'aquestes sobiranies amb el resta de pobles de l'Estat, com la relació amb Europa i en connexions fins i tot que vagi més enllà. Hauríem de poder pensar cada cop més la Catalunya-nació, no com la Catalunya-nació-estat del segle XIX, sinó com la nova Catalunya nació xarxa del segle XXI. Aquest nou espai polític crec que hauria de partir d'un catalanisme popular com a construcció autònoma i no subordinada a l'altre gran projecte de país que hi ha hagut des del segle XIX fins ara, que és el catalanisme conservador. És a dir, aquí hi ha diversos projectes de país que s'agrupen a l'entorn del que ha sigut el catalanisme d'esquerres, el catalanisme popular, i el que ha sigut el catalanisme conservador. Són projectes de país, d'un mateix país, però absolutament alternatius. Per tant, hem de construir una alternativa en termes de construcció nacional que sigui una alternativa en termes de construcció social, econòmica i cultural, sense donar per sentar la nació, sinó participant plenament al debat de què és la realitat nacional eh, catalana i partint des d'aquest nou espai polític del sobiranisme, de les múltiples sobiranies que estan en joc. Primer, aquest naixement d'una proposta política no ha de ser entesa ni com un debat de poder, ni com un debat de partit, sinó com un debat de país. El naixement d'aquesta proposta política s'ha d'inscriure en la construcció d'un procés constituent a Catalunya. La construcció d'aquesta força política ha de construir una alternativa de país una alternativa de Catalunya per construir una nova realitat a Catalunya. Per tant, és evident que estem en el marc de la construcció d'uns temps constituents.